А они да. какие-то вкусные, мне кажется. О, тут есть Жек. Тут пиратский есть ром. колы, пиратский ром. Лакрица, ананас. Ой, лакри... Ушная сера, М, апельсин, арбуз, детский памперс. Ну, в этот раз поинтереснее, кстати, вкусы. Всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем серию передач, которые начали полгода назад, и это второй <laughs> выпуск. Продуктивно двигается. Да. Всех приветствуем. Итак, ваша задача, ребят. У нас в тарелке находятся так называемые гадкие леденцы. И там один из двух. Либо Жив. нормальная сладкая конфета, либо какая-то мерзость. А, Короче, быстро перечисляем вкусы. Ушная сера, вишня, дождевой червяк, мята, детский памперс, яблоко, лакрица, кола, пиратский ром, ананас, черный перец, арбуз, кошачий корм, груша, тухлые яйца угу. и апельсин. Обалденно. Правило вы знаете. Отвечаете на вопрос, по очереди. Так. Кто неправильно отвечает, кушает конфету. Отвечаешь правильно, передаешь ход дальше. Я сейчас усну. Окей, тогда начнем. С этим оперативником это вопрос... А кто первый? А? А, а? а что ты трясешь? Вы как мужики? Обострял а ножницы, как мужики. Да. Давай. Легко. Первый раз в жизни выиграл. А ты выбирай, кто первый. Хочешь я, хочешь ты. А я вопрос сначала услышал, поэтому ты. А, ага. Первый вопрос для джойстика. Давай. Можно нет? Ай-яй-яй. Нет, уже съешь, мы уже прервали. Конечно, все слышно. Будьте как скутер, ешьте бесшумные пирожки. Реально. С этим оперативником связано много мемов, высмеивающих его низкий рост. Доки. Мози? Мози. Да? Да, Мозер, поэтому... Еще жри говно. Данила жрет. Я, так, по... ну, э, я покручу за тебя. А, ты крутишь? Я думал, я так хотел взять просто. Ну, зелененькую ешь. Я это хот... у нас черный перец или яблоко? А, ну это ну, Это лайт. Лайт, так сказать. Кока-кола лайт. Ну, я не понимаю. Забейте у него корону. Он... А, же вкус не чувствую. Да, реально. Я же не вкус не чувствую. Как мы будем, как будем записывать? В смысле не чувствуешь? Не, я очень плохо их чувствую. Это, по-моему, яблоко. Ну, Это явный перец. Явный перец. Кто старейший оперативник Rainbow Six? Самый пожилой человек. Каид. Нет. Ай-яй-яй, а кто? А Маэстро? Маэстро? Э, Сэм Фишер. Блин, старик. <laughs> Ему 63 года. Чу, как он... Куда он этими камерами стреляет? Ему на пенсию пора уже. Так он, по-моему, обоим надо съесть. Ушная сера или апельсин. Давай. Так. А ты апельсин? Жесть. Так ты тоже жешь. Это для меня. А, -а, -а. Нет, нет, это для меня был вопрос. А ты ответил, потому что я не ответил. А. Хавой я. И ты, да? Ты просто так сказал, апельсинчик. Так, что это? Тут такого цвета даже нет. А что ты не съел, дебил? Черный, черный. Ты это черный? ответил? Да. Ну, так я ем сейчас. Ну, ешь. Это ну, должно быть вкусно. Почему черное, а тут фиолетовый какой-то, ну... Да. А я понимаю вкусы. Мне кажется, там надо кому-то другого записать. додик. Какой оперативник отвечает за... Тьфу, Какой оперативник отвечает за разработку новых технологий оружия и гаджетов в игре? Это вопрос для Дана. Нет, для Руси. А, ну да. Нас ведущий клоун. Ведущий клоун. Очень тяжело. Я знаю, что такое. Знаешь? Не, я знаю. Не знаю. Я знаю. М-м. Это очень легко. Это просто изи. Это изял. Это вообще легчайший. Мелусик, Нет. Я могу сказать. Давай. Мира. Правильно. Значит, джойстик кушает. Это по фразам, ее, которые она там базарит или что? Нет, ну там же, ну, она же во всех видосах постоянно что-то мастерит там. Вообще. Ты не смотришь видос? Нет. Ну, я не смотрю. Вот какой это цвет? Это груша? Это, по идее, темно-синий. Это... А тут нет. Груша или дождевой червяк? Давай. Вкусненько. Очень классные цвета. Разработчикам конфет. Ну, лайк. Like. Так, грушу. И что, это так просто? Ну ладно. Этот боец известен тем, что профессионально играл в американский футбол в лиге НФЛ. Это так просто. Так. Это жесть. В американский футбол, да? Но ну, это кассу. Все правильно. Пропускаем. Я Ход, значит. Конфету никто не ест. Так нет, так неинтересно. Да ешь конфетку. Типа, если он отвечает правильно, я ем. А если он, он неправильно, правильно. то он ест. Тогда ешь еще одну. Отлично. Правила меняем на ходу. Как тогда? Просто раз, да, так. Мы же тогда потом просто пачками ели. Черный перец или яблоко? Вот ты же сразу поймешь? Я вообще не понимаю. Это либо я не чувствую вообще вкусы. Ну это перец. Ну ты сразу понял. Угу. Ну я не скажу, что они какие-то... Насыщенные, они вообще не насыщенные. Так, тогда у Данила уже второе очко в копилке а, получается. Дубль. И вопрос для джойстика. Давай. Какой оперативник использует оружие Оружие. Оружие. Под названием Шумиха. Ару... Шумиха. Нормально. Михаил. Ну, это должна быть какая-то, ну... Кали? Нет. Ты чего, вообще балбесина? Что? Шумиха? Знаешь, что это? Что? Знаешь, что это? Угу. Ты знаешь, что угу. это? Ты вообще понимаешь? Рассказывай. Ты догадываешься? Что? Ты догадываешься, что, что? это? Ты вообще понимаешь? Нет. Ты знаешь? Нет. Ты еще... Ну... А ты знаешь, говори свою версию. А, я не знаю. Клоун. Ну это что-то типа Элла я не знаю. Так оружие. Это а оружие? Оружие. Какое оружие? Шумиха. Какое оружие? Ну что, кто? Кто это? Тачанка. А, да? Шумих. Действительно. Да, пофиг, я просто есть буду. Давай. Следующий вопрос для Дана. Угу. Как правильно называются заряды Эйса? Сельма. Правильно, джойстик есть. Чел играет на эйсе, 200 миллионов лет. Конечно. Ну, эйсилки называются. Как у Твича называется дрон? Твич дрон. Хорош! Называется шокбот. Нет, Твич дрон. Нет, Твич дрон называют его только вот. Кстати, мне какое-то говно попалось, прям очень невкусное. А какое ты ел? Какое-то. Очень вкусное. Мне ешкри памперс попался. Очень вкусно. Если его, пожалуй, больше не было очки продолжают не капать нашим участникам, а идти мимо получается, правильно я понимаю? Так ну, он да. же ответил. А я же ответил. Сельма. Сельма. А, тогда третья очко получаешь, получается. Нет, этот ведущий просто <laughs> какой-то барабанус, реально. И вопрос для Джестик. Давай, давай. В каком году стартовала операция Химера? Просто надо назвать 2000 там... Какой? Да, да, да. да ну, 2018. Правильно. Отлично. Ты чего, вообще цифаны? Так это, ну, там легко посчитать. Вот это ты, конечно, перец. Дожди просто так уже. А? Нет, у нас конкурс, надо кушать. А, у нас конкурс, да есть все просто. Да, это потом все вместе. Это кола. Вкусная. Next. Ну, ну, это кола такая. Ну, типа, кстати, эти конфеты вообще, ну, не, не трешовые, не как вот эти. Ну, памперсы, если попадается. Ну, вот там неприятно ну, ощущения начинаются. Ага, джойстик получает второе очко и а вопрос для Дана. А сможете вспомнить, в каком году проходила Operation Phantom Side? Oh, oh yeah. Oh yeah, bro. Operation Phantom Side? <laughs> Да. Yeah. Um, uh mm-hmm. -huh. Yeah, I know, yeah. Uh mm-hmm. -huh. Yeah, yeah. В каком году? 2019. Э, в каком году? Я э, правильно. Вот это неожиданно. Хорош! Я съем что-нибудь. Ну Давай. А здесь вообще вот есть кошачий корм или мята? Это какая конфета из них? Синяя. Так белая это желтая. А, вот темно-синий, смотри. Угу. Неважно. Нет, Работаем на вопросы. Давай, отвечаем на вопросы. Получается, следующий вопрос. Официально это самый тяжелый боец в Rainbow Six. Кто главный тяжеловес? Я. А если... Нет, там есть какой-то высокий больной чел. Какой высокий больной чел? Ты, ну, знаешь, красотку. Думаешь, Мамасита самая я тяжелая? Я думаю, именно вот это вот красавица. Хорошо, Гридлок. Нет. Спорим, нет? Хорошо, а теперь то, что я хотел ответить. Давай, давай. Слэдж. Нет. Ну вот, все. А кто же? Орикс. Так он же, ну, на массе. А он на массе, потому что он раскачивается. Шут. А Гридлок был самым тяжелым до того, как появился Орикс. Ну, он же, ну, мне кажется, он просто... Я считаю, ну, что Орикс, ну, не считается как... Он не считается. Он, Какой тяжеловес это чисто он ну, он просто курочки бахнул и типа немного, ну и весил. Да, написано, что он весит 286 фунтов. Да он просто на вес не пришел. 286 этими... килограмм. У него просто эти там всякие болты, гантели просто там просто валялись по карманам. Не, если бы считалось амуниция, так сказать. Амуниция? То монтажник какой-нибудь считал. Ну, конечно. Монтажник и был, наверное, бы. Давай же, что я А я что? Ну, я тоже давай похаваю. Ну, вы неправильно ответили. Да? Ну, да. Мне отвечал. Ты сказал Гридлок, я еще и молчал. Но ты бы не сказал Орикс 100%, поэтому жри. Повезло, что вишня попала сейчас, потому что против, противовес был, были тухлые яйца. <laughs> Так, мужики, идем дальше, значит. Этот оперативник так любит пиццу, что его самого превратили в кусок пиццы. Да я не знаю, это жесть. Не знаешь? Это вопрос жесть. Не знаешь? Это жесть. Это, наверное, я даже не знаю, это Мози, может быть. Да. Жесть, вопросы, конечно, обалдел аж. Жри все равно. Давай похаваем. Я чисто колу или ром фигарю сижу. Как настоящий пират. Я кроме памперса больше ничего такого не съел. Главное, главное нема. Мне кажется, тут мощные только памперсы и этот тухлый яйца. Кошачий корм еще есть. Кто? А? Mm? А? А. Так, ясненько. У нас, значит, сейчас у Дана 5 очков, а у Джессика только 2 получается. Хочешь ты вообще бездарный. Тебе нужно отвечать сейчас на вопрос, получается. Я в Обязательно. Да. Вопрос для джойстика. Как в Rainbow Six Siege называется гаджет Сэма Фишера? А, да? Я даже не знаю, как ты можешь не знать такие вещи, это элементарно. А, да? Угу. Ну, ответь. Настенный паук. Жесть. Я не знаю, да как... Давай ты, твоя версия. то есть опять Я жду твою версию. То есть опять башнишь, не, я жду выигрывают только по вопросам. Конечно. Ну, Понимаю, что мне да, везет. Да. Ты хочешь это сказать. Оперативник пицца. Как называется? Чарж Уэйса. А у тебя как называется чаш у Зера? Отличный вопрос. На Зера же так много людей играет. Называется Ока. Нет. Да нет, конечно, я <laughs> Как он называется? Очко. Как? Анус? Аргус. Аргус. Понятно. Лада, Ларгус. Жаль, что не анус, реально. Да, да. <laughs> Очень жаль. Ты уже съел? Да я уже все съел тут. А, ну все. Мы ну, просто хаваем, так, чисто под закуску вопрос. Давай для Дана тогда. Давай. У двух героинь Rainbow Six одна и та же фамилия. Бозер. Это тоже легкий? Нет, конечно, очень сложный вопрос. Две сестры единственные в игре. Какие же их фамилии? Я не знал. Бозок? Да. В смысле? Ты не знал, что Эллу зовут, ну, Элла... Это Басак? Ты послушай просто, какие вопросы тут противовес кидают. <laughs> Я просто не допускаю ошибок. На легких вопросах Хорошо. долечаешь. Ну, то есть ты опять ноешь, я правильно понимаю? Нет. Ну ты опять то есть проигрываешь и ноешь. Не, я жду, пока тебе вопросы сколько пальцев на ногой противника на ноге. Так, получается, э, джойстик в гаджетах, я понимаю, не очень. Я в говне, Вообще, он вообще не ну, дупляет. Я в говне сейчас. Ясно. Он вообще не дупляет, реально, просто нуля. Как зовут главную фанатку джойстика среди комментаторов Rainbow Six? А, да? Помянем. Как ее зовут-то? Кого? Кого? знаю, как зовут, я знаю, как зовут. Геокомментаторша это Джео и Джесс. Э, все правильно. Геометрикс. Первый вариант был правильный. Геометрикс? Так это пацан. Неважно. Я думал, флюк. У меня написано Гео, Да все. А геометрикс... не докапываться до ведущего. А геометрикс это игрок. Ну, мы засчитаем джойстику очко. Я согласен, ему реально надо сосчитать. Фу! Чоу. Чё? Мне такое дерьмище попалось. О, ну, неприятная ситуация. Неприятная ситуация. А что там? А, это синенькая. Это кошачий корм. Вкусненько. Очень люблю. Очень, Очень хорошо. Мы с кошкой бывает сяем на двоих, как мы просто, ну как начнем есть кошачий корм. Вообще, это очень кайф. говно. Это очень вкусно, это балдеж. Ну ты вкуса просто не чувствуешь, наверное, уже съел их штук 20. Да не, мне, ну вроде есть там фул. Next. Давай ваш вопрос, реально, я сейчас отвечу просто легко. Давай. Данила, ты играешь на Мелусе? Да. Это все? Это все? Это весь вопрос? Отлично, поздравляю! Ура! Тогда тебе другой вопрос. Какое уникальное оружие использует Сэм Фишер в Rainbow Six? Загрузись, играть. Ну там какой-то R309. Нет, только две цифры угадал, но все равно неправильно. Да Нет, хорошо, это был сложный вопрос. Не знаешь? Нет. Да-да, по конфете каждому по Да поехали, давай работаем. На Миусе играешь? Да. А, ну вопрос для Жесика тогда. Давай. Как называются гаджеты Меуси? Легко. Просто легчайшая жизнь. Бурилка. Так, бурилка, треугольник, самса или как то Кто, самса, ее, да. Кто ее самса называет? ВП? Олось. У меня написано, да. ну, типа, настоящее название. Ну, мы знаем. Ты знаешь? Нет. Ты что, тупой вообще? Ты вообще, что ли, просто, реально? Ой, какой же он реально. А, и потом говоришь, что вопросы просто плохие. Ну, Жесть! Отлично. Жесть. Но не, не, мне не засчитывается. засчитайте не, ему не, хоть что-то, потому что это вообще бедолага Я просто. Напиши ему, пожалуйста, полочка, не, реально. Да кто вообще запоминает название гаджетов? Он красивое название, банша. Хорошо, а почему ты не знал тогда, как у Зера называется? Арбуз. Хорош. Аргус. Так, тишина, значит, Это уже что-то с какой-то сумбур происходит, мне не нравится. Так, значит, следующий вопрос для Данила. Так. Какой оперативник недавно решился Акога для своего МП5? А, прям тебя навели ровно на вопрос. На ответ, точнее. На ответ? Да. Акога? Очень много людей с МП5 бегает, пиздец. А я не потерялся, если честно. Эхо, док, рук. У них МП5? А да. как это ты ну, несколько раз перечислил? Это как я засчитаю? Ты бы мог всех... Давай я сейчас тебе скажу просто четко и ну, ясно. Ну, потому что в одном патче отобрали у... Не, ну надо... Ну, а, да? Да. Я не знаю, не играю в эту херню. Ну, я думаю, там док. Да, правильно, док и Данила получается еще одно очече. Сложный вопрос. Давай. Конечно, кому? Их два есть. А, видишь? Ладно. Имя этого оперативника арабское означает «железный меч». О ком речь? Можно подумать, потому что вопрос сложный. Каид? Нет. Так у меня нет вариантов. Ну, Намат? Нет. Маэстро? Маэстро не араб. Все, попытки закончились. Нила, есть вариант? Не, вообще вариант нет. А кто вообще в игре Тогда араб? Кушайте по конфете и слушайте правильный ответ, это Орикс. Опять это Орикс. Ёбаный Орикс. <laughs> Никто про него ничего не знает вообще. Ну какая, какой нарапа, ты просто чеченец бегает по карте и вликовать. Сложный вопрос для Данила теперь. А? На языке суахили. А, да? Имя этого Ты же знаешь этот язык? Я в школе выучил. Имя этого оперативника означает «водяной» или «из воды» и является прямым намеком на его бэкграунд. Вамай. Правильно. Иди нахуй. <laughs> на арабском э, клинок, железный клинок. Ну, а у меня водяной. А у Орикса даже намека, даже на Ави нету ничего связанного с клинком. А у Мамая что там просто водолаз на аватарке или что? Последний вопрос для джойстика, лайтовенький, э, на знание операций. В каком году? А, на знание операций еще В каком году была операция... Velvet Shell. Отлично. В семнадцатом. Правильно. И наша игра подходит к концу, к своему официальному завершению. По конфетке, правильно. Я проиграл в очку. Да, еще, наверное, одну. И мы заканчиваем игру со счетом 8, 4 с половиной. Реально во рту два яйца чувствую. да? просто. Прикольно, да? да Говно полное. Да вкусно вообще. М-м. Шикарно. Так, значит, ребята, насчет нашего приза. Mm Мы м-м. уже скоро съезжаем с буткемпа. Mm и чтобы... Ну, вам ну, что было покушать? Вам было что покушать, конечно, конечно. Приз – это доширак. Кстати, на самом деле, прямо сейчас я тоже его уничтожу, на самом деле. Хотя у меня есть бургер. Он позволит перебить вкус конфет а ты можешь поделиться дошираком с другом. Завариваем доширак вместе с Максоном. На троих его просто. Максон, а. очень серьезная претензия претензии еще будут. Так. Обязательно это ставь. Если в следующий раз не будет говяжьего дошика, мы даже не попадем Я вообще купил это себе три недели назад, но оно пролежало в тумбочке. Да. И что вот это такое? Это даже не доширак, понимаешь, что я обманул. Это дом Это шим. дом шим. Ну, дом шим. Все, игра закончена. Пока. До новых встреч. Подписывайтесь на... Его инстаграм. На мой инстаграм. На мой инстаграм. На его инстаграм. Ну, туда, сюда. Да. И колокол просто долбите в него реально. И Все. подписывайтесь кал. Подписывайтесь. Подписывайтесь, Скал. Сказал. Отлично. И ждите нового видос. А видос вышел, кстати? Нет. Завтра. Завтра? Ну, конечно. Ну, скинь мне. Все? Да. Всем пока. Ай, блядь.